Na Eliud Wekesal maarufu Yesu wa Tongareni amewataka viongozi serikalini kushiriki meza ya mazungumzo naye badala ya kuleta siasa kwa kazi yake iliyomleta humo duniani, anavarifu Austin Wafla. Amekinzana na sheria kwa minajili ya usajili wa makanisa nchini, akihoji kuwa yeye ana kibali kutoka kwa babake wa mbinguni. Yeti, mimi nina nina, nina vyeti maana cheti nimepewa na Mungu, maana siwezi sema sina cheti na nina cheti cha pinguni Acha nikusomea kitabu kimoja hapa kulingana na hilo swali kidogo, ndio nimekuchipa. Unajua ni maajabu duniani, na nimeona nimeona kuna kitu. Angalia Galatia mocha kumi inasema hivi, sasa nataka kibali cha nani, cha binadamu ama cha Mungu? Sasa nataka kipali cha nani? Cha binadamu ama cha Mungu? Au je, nataka kuwapendeza watu? Kama ningefanya hivyo, mimi singekuwa kamwe mtumishi wa Mungu. Hata hivyo, ametumia fursa hiyo kujitenga na mhubiri tata nchini Paul makenzi akisema kuwa ubebe msalaba wake. Swala la Shaka Hola na yule mhubiri potofu, kwangu mimi simuiti mhubiri maana aliye mhubiri hawezi akaua, aliye wake baba Mungu hawezi akaua. Paul Mackenzie na upete msalaba wake mwenyewe, na amekuwa ndoana eh, ya shetani ili watawala wote katika nchi ya Kenya na hata viongozi wote katika nchi ya Kenya wawe wachungaji, wawe watawala, wawe watu wa kawaida Shetani ametumia Paul kuwa ndoana ili neno la Mungu litukanwe na wanadamu na Wakenya. Sasa kwangu Yesu wa Tongaren. Ujumbe wangu Paul Mackenzie atepe msalaba wake mwenyewe. Naye mbunge wa Kimilili Didmas Barasa amehoji kuwa mhubiri Yesu wa Tongaren anafaa kufanyiwa uchunguzi wa kiakili sawia na kuchukuliwa hatua za kisheria. Na tungependa huyu mtu achukuliwe kwanza, apelekwe kwa daktari wa ubongo, daktari wa akili, aangaliwe kama akili yake ni timamu ama si timamu, kwa sababu eh, huenda akili ya huyu mtu eh, sio timamu, kwa sababu hawezi akajiita Yesu Kristo na ile hali sisi tunajua huyo tu ni mtu tu kumbafu ambaye alizaliwa kwa mwili you know alizaliwa kwa mwili Yesu alikuwa alizaliwa kiroho mama ya Yesu Kristo hakuwahi onekana eh, kwamba amelala na mwanaume alikuwa ni Bikira Maria hakuonekana kwamba amelala na mwanaume ndiyo akapachikwa mimba alafu Yesu Kristo. Nikiripotia West TV toka eneo bunge la Tongaren, County ya Bungoma, jina langu ni Austin Wafula.